waacanoo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta dahsoon waana toddobadii bisha juulaay laba kun iyo labaiyo labaatan barnaamijkeenna waxaynu ku soo eegaynaa hubka elektromagnatiga ee ay ruushku soo bandhigeen kaasoo ay sheegeen inay kula dagaalamayaan diyaaradaha duroonta ee dhanka ciidamada loo isticmaalo waxaana aynu barnaamijka gudihiisa ku eegi doonnaa qiyaasaha haddii ruushku ay dhab ahaan hubkaa gaadheen iyo haddii kale inagoo ku go'aan qoodan doona warbixinaha iyo weliba caddaymaha kala duwan ee ay soo bandhigeen dowladda ruushko ku soo dhowaada barnaamijka warbixin ay soo saartay dowladda ruushku ayaa lagu sheegay in markii ugu horreysay ay ku guulaysatay inay isticmaasho hubkeeda cusub ee elektaromagnaadiga kaasoo ay ugu tala gashay inay ku soo rido diyaaradaha aan duuliyaashu wadin ee ay ka mid tahay diyaaradda bayraqdaar t b tu oo ay turkigu sameeyaan ayna ku dagaalamayaan oo ay iibsadeen ciidamada ukrein innagoo ka warhaynaa in diyaaradda bayraqdaar t b tu ee ay leeyihiin jamhuuriyadda ukrein ay door weyn ku lahayd guuldaradii ruushka ka soo gaadhay goobihii dagaal ama aaggii dagaal ee caasimadda kiyef ee jamhuuriyadda yukrain wasaaradda gaashaandhigga ruushku waxaa lagu sheegay in hubkani oo ah qorigaa kooban ee askarigu tuurta ku qaadanayo una samaysa qaabka bastooladda laga ridayo mawjado elektromagnaatiga kuwaasoo lagu beegaya diyaaradaha daroonta dabeetana ay diyaaraddaasi soo dhacayso iyadoo qaabka ay diyaaraddaasi u soo dhacaysaana iyo qaabka hubkan elektromagnaatigu uu u waxyeelaynayaana ay tahay arrin gaara oo barnaamijka qaybtiisa dambe aynu ku ogaan doonno warbaahinta ruushka badankeeda oo ka hadashay dhacdadan waxay leedahay ciidamada ruushka ee milatarigu waxay adeegsadeen hubkii ugu casirsanaa ee elektromagnaatiga ahaa kaasoo ay ku isticmaaleen gudaha yugray wakaaladda wararka rasmiga ee ruushka ee interfax waxay sheegtay in si dhab ah loo isticmaalay hubka elektromagnatiga ee dalka ruushka markii ugu horreysana lagu isticmaalay gudaha yukrain hubkaas oo lagu magacaabo stobar waana calaamada inoo tilmaamaysa in warbixintani ay tahay mid rasmi oo ka soo baxday dowladda ruushka mar haddii ay ku warantay wakaaladda wararka ee ruushka ee ay dowladdu leedahay faahfaahinta warka waxaa lagu heli markii ugu horreysay lixdii bishan julaay waxaa la isticmaalay hubka electromagnatiga kaasoo lagaga hortegayo oo lagula dagaalamayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dhanka milatariga isagoo intaa ku daray in hubka electromagnatigaahi loo adeegsaday qaab tashuusha kaasoo hawada ku fureeya maayadaad danabaysan oo kala jaraysa xidhiirkii u dhexeeyey diyaaradaha aan duuliyihii wadan iyo xarumihii laga hagayey taasoo sababaysa inay diyaaradda daroontii indhabeesho oo ay dhacdo dowladda ruushka hore muddo shan sano ka hora sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii waxay caddaysay ama ay ku dhawaaqday inay bilowday tijaabinta hubkaasi iyadoo laba kun iyo lix iyo tobankiina ay ka dambeeyeen dagaalo balbalaadhan oo ay ciidamada ruushka ama hubkoodu qayb ka ahay sida dagaalkii waqooyiga suuriya gobolka idlib dagaalkii libiya iyo dagaalkii kale ee karabah dagaalada oo ay ama ciidamada ruushku qayb ka ahaayeen ama hubka ruushka lagu dagaalamayey arrimahaasina waxay inoo iftiiminayaan in ciidamada ruushku ay muddada lixda sannadood ku dhow ay u taag lahaayeen inay guul ka gaadhaan farsamaynta iyo diyaarinta hubka elektroonikada ah ee ay haatan sheegeen inay ku guulaysteen markoodii ugu horreysay sarkaalka ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ee warbixintan siiyey warbaahinta dalka ruushku ma bixinin caddaymo oo uu ku caddaynayo sheegashada ruushka iyadoo aan warbaahinta loo gudbin wax fiidyowa ama sawiraa ah amaba aan warbaahinta lafteeda laga qayb gelin markii ay dhacdadu dhacaysay sheega keliya ee ciidamada ruushku soo bandhigeen waa in diyaarada iyagu leeyihiin oo ku daroona oo kuwa gacanta laga diraa ay hawada u direen dabeetana ay ku rideen maayadda elektromagnaatiga ee ka dhacaysa qorigaasi taasoo keentay inay diyaaradda daroonta ee tijaabada lagu hayay ay soo dhacdo laakiin ilaa hadda ma muuqato in diyaaradaha cadowga ruushka hubka lagu isticmaalay oo lagu waxyeeleeyey waana warbixinta ruushka ee run iyo been beentaba noqon karta mar haddii aanay ruushku soo bandhigin caddaymo lagu kalsoonaan karo dhanka kalese dowladda ruushka oo dadweynaha tiradeedu uu badan yahay si weynna loogu yaqaano inay ka soo baxaan culimmada iyo farsamo yaqaanada dhanka hubku horena u soo saartay hub fara badan oo noocyo kala duwana ayaa haatan waxaa suuragal u ah inay hubkan ku guulaysato laakiin arrinta shakiga ay gelinaysaa waa sababta ay u soo bandhigi weyday caddaymaha lagu kalsoonaan karo diyaaradaha dagaalka ee daroonta ee casriga ah ee waddamada caalamka qaarkood haystaana ma aha diyaaradaha gacanta laga tuuro ama gacanta laga duro ee daroonta waana diyaarado hawada kor u geli kara joog sare oo aanay gaadhi karin inta badan hoobdhaqameedkii dhanka difaaca cirka ee hore loo haystay masaafada ay diyaaradahaasi maraan oo noqon doonta mid ku adag in hubkan elektromagnaatigahi uu ka hor tago maadaama masaafada ay gaari karaan mawjadaha elektromagnaatiga ee qoriga ka dhacaya ay tahay mid kooban maadaama mawjadaha elektromagnaatiga ee qoriga ka dhacaya ay gaari karaan ugu badnaan masaafo shan kilomitir oo keliya qoriga laga radayo hubkan elektromagnaatiga waxa uu leeyahay bar doorbiina oo laga shiishayo ama laga eegayo diyaaradaha hawada maraya dabeetna marka uu askarigu rido ee keebka taabto waxaa ka baxaya shucaaca elektromagnaatiga kaasoo diirimaadkiisa darteed jari kara oo goyn kara adeegyadii isgaarsiineed ee hawada marayey warbixinta qaybteeda dambe waxaa lagu sheegay in hubkan ilaa haatan lagu soo riday diyaarada tijaabaa oo ay ruushku leeyihiin oo keliya